如果就算要开会，也尽量不要在当下做出最后的一个决议哦，尽量把这个决议 pending 到隔一天才会是比较理想的。再来就是周二这一天，我们会迎接一个新的节气，也就是冬至。不过这个节气呢来的是比较晚哦，呃是到晚上的二十三点五十九分才会交接到冬至，所以如果您想要。 透过冬至来开运的朋友们，请记得要看老师呢。另外的一个这个冬至补运大补帖，在这里呢会另外有分享更多的这个冬至隔天在周三开运的一些偏方还有秘籍哦。那提醒大家，在周二这一天冬至啊，我们呢同时逢到了天罡日，所以想要进补的朋友们，尽量呢是以蔬菜汤我为基准点，比如说。 呃，这个罗锅配这个菇类的，哦，这样子会是比较理想的。而在当天同时逢到了值寿死，所以仪式是少取的，因此呢，也不建议呢把这个民俗上开运的这个用途呢用在这一天哦。再来呢，我们来看一下，在周三这一天，在周三这一天，我们逢到的是连珠日，所以呢，我们也会在周三这一天呢。 把预定呢本来要做的这些冬至的开运的这个仪式呢，都在当天去做进行哦。尤其是在当天的特定几个时辰呢，都是非常大力的。我们可以在当天做祈福、开光、嫁娶、入宅。不过呢，在当天还是有例外不宜执行的事项，比如说安门跟开市哦，是不宜的。 再来就是在周四这一天，我们会迎接的是诸事阶级的日子。而在当天呢，除了适宜可以做这个动土、起机、丈量、安门，也可以开池放水。时间的部分呢是没有受限的。也会建议，如果要在当天同时做开池跟放水，或者是你要整理你的聚宝盆，或者是有水的摆件，可以不妨呢就是有始有终，也就是在。 早上的八点跟太阳下山以前，哦，我们一个呢来做这个开池，一个来做放水哦。好，再来就是我们这个周五这一天，周五这一天呢，我们会逢到的是当月的月破大号，因此呢，会建议呢诸事不宜哦，在当天呢也尽量呢不要就是跟人呢有其他的一些冲突哦，会比较呢难收尾哦。 再来就是在周六这一天，我们会迎接的是百事全吉的日子。在当天呢，也很适合可以社交酬神。好，那么可以注意有几个时辰呢是非常大力，我们可以开始放水的。比如说在早上的五点到七点，卯时逢到了天德；那么那个早上的七点到九点呢，辰时逢到了进贵；那么午时呢，也就是上午的十一点到下午的一点呢，逢到了喜神。 因此呢，可以按照，如果你想要求这个多一点的这个福德，不妨就是在早上的卯时；如果你想要呢，可以进多一点的这个贵人哦，那么我们呢可以在这个辰时；那么你希望呢一切平安喜乐，那么就是用午时哦来设定你要开始放水的这个时间点。再来呢，我们来看一下，也就是在周日这一天，我们会迎接的是百福。 盘针的一个日子哦，那么在这一天呢，也是同时逢到了董公选药的吉日，因此呢，又加上了吉星盖药呢，诸多入宫之外呢，我们呢在这一天基本上是属于诸元顺遂的，所以针对如果有要宴客啊，或者是说有要呃会亲友啊，好，或是出行都是很大力的哦。以上呢是针对当周的一个。 注意事项，再来呢，我们要来看一下，就是针对当周的运势王，又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属马的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜哦，呃，很多的方法呢，其实呢会用比较土方法。什么叫土方法？也就是 指引的方向呢，可能不会用眼前的一些很新颖啊，或者是先进的模式去做，而是会用最原始的一些模式模板去做，可能会是比较好的，或者是更能够让人家呃升植人心的。所以呢，基本上在这个礼拜，呃，如果你在执行相关的一些业务的话呢，尽量是以越铺真的模式去进行是越好的。在当中呢，这几个生肖的朋友们呢。 在领导方面哦，还有就是在识别方向，哈，都是非常的，呃，有自己的一套模式哦，所以呢，都可以很顺利的呢，把眼前的一些事情呢给处理好。因为你们在这个礼拜号召的这个能力呢，是相当的强盛的。在当周呢，这几个生肖的朋友呢，我们的财运也是相当的旺的。 尤其是针对偏财的部分哦，所以如果你本来就在做一些投资相关的，那不妨呢可以在这个礼拜积极的做一些操作哦。接下来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友在当周又有什么需要留意的地方。 首先，第一个生肖是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在这个礼拜是属于需要顾虑他人的一周，也意味的是说，我们呢不可以太过的专注在自己身上，因为这样你可能反而呢会忽略了彼此呢是需要有一个互相平衡的一个关系，而导致对方可能会有一种就是觉得我被你受到冷落，或者是不被你重视的这种感觉。 所以，如果你是真的在乎对方的，呃，那请你呢把表达的方式呢要直接一点哦，而且呢要多加一些同理心，尤其是针对跟异性的互动的部分，这样子呢，不管是在人际方面或者是在感情方面呢，这个温度呢都会提升哦。那么在当周呢属老鼠的朋友要留意的天数有两天，除了周四，还有周五。 下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于超前部署的一周，而这也意味着是，我们即将就要到了年终了，所以最好呢，会建议你们呢，在这个礼拜呢，要好好的去检视一下，你今年的目标达成了多少，那么还有多少事情是还没有完成的，那要琢磨一下，在未来的一年的一些计划，在这个时候呢，赶紧呢。 为了让你下个月的这个磁场呢，可以呢，呃，更加的稳定哦，不受你的这个情绪的影响下，早一点呢部署你的计划，才不会到时候呢你变成是看心情办事哦。啊，那至于呢，在针对金钱的一个方面呢，在投资上面哦，在这个礼拜呢，尽量以那个纳财为首哦。 还有就是很大部分的这些，比如说有人欠你款的啊，或者是说你有更会要收钱的，尽量呢都先回收才会是比较好的。那么在漳州呢，要留意的天数有一天是周六。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于会获得贵人提携的一个状况。 而这个也会代表的是呢，你除了会得到帮助之外呢，你呢也不要忘记自己也要展现自己的一个行动力哦。那么再来呢，不能够只过度的依靠你身边的这些资源哦，不然呢，在资源有限的状况下，你又过度依赖的话，那可能呢会反而让你以后呢在工作上呢的这个 loading 呢会变得不太平衡。 那这主要呢，在工作上的关键上呢，要提升自我学习的这个部分，那更加的去精进一些专科的相关的部分哦，这样子就可以呢，让你的这个工作方面呢更加的顺遂哦。那么在这个礼拜呢，要留意的天数，有一天是周日。下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜是属于借力使力的一周。 而这也意味的是呢，我们在这个礼拜呢，基本上是属于眼看八方，耳听四方，请你一定要多去了解你眼前的一个局势呢，是有利于你，还是有利于整体哦？那再去判断呢，你要怎么样呢？去借力使力哦，不费力呢，然后让你自己可以一路顺到年底哦。那么这样子呢，除了可以给你带来更好的一个考绩呢。 同时呢，也可以让你在年底的时候呢拿到不错的奖金入袋。在当周呢，属兔子的朋友运势相当的旺盛，并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是属于自我感受比较敏感的一周哦。而且呢，很多东西你可能会以自我为中心的这个出发点去思考。 那么要提醒你哦，不要让每一件事情都变成都一定要透过物质来去支撑哦，不然的话呢，呃，你可能会让自己呢会变得呃有点痛苦哦。在这个礼拜呢，也是属于比较适合呢自我去反省的一周，因为你要去探讨的是你所谓所想要的这个安全感哦，呃，在你自己的感情中，你到底自己首先你扮演的是什么样的角色？ 除了金钱跟物质上的给予你之后，你感情上对你而言，你要的又是什么？理清之后，你才会有比较呃正确的一个认知哦，才不会呢追求很空泛的一段感情跟关系哦，甚至在工作上的选项也是一样的。你要的是被自我肯定多，还是你需要只要有这个？ 这个薪资的这个架构而已哈，所以请这个属龙的朋友呢，在对于感受的度的部分呢，要好好的讨论好自己内心的需求。在当周属龙的朋友要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周三。下一个生肖是针对属蛇的朋友。 属蛇的朋友，在这个礼拜是属于满载而归的一周，而这也代表的是呢，在这个礼拜我们的业务工作量哦，呃，会是相当的可观的。不过呢，我们也要带着满满的这个感恩的心哦，因为呢，在这个时间点啊，能忙碌也是件好事。但请你呢，记得在进出公众场合的时候，你的这个防疫呢，也是要做满到位哦。 还有，不要忘记整理好自己的思绪，然后再次启程。尤其是已经成交的客人，我们呢就是要再往下一个客人哦，或是目标前进哦。再来呢，让我们来看一下呢，是针对属马的朋友。属马的朋友呢，在这个礼拜是属于双双同调的一周。 而这也会意味的是说，呃，在这个礼拜呢，我们的这个现实和理想啊，在本周呢，基本上呢，都会是比较同调的。你也比较不会把你的梦想画得太大哦，而且你比较不会让自己呢，有很多的这个呃困扰哦，呃，因为你呢，已经豁然开朗了。只要你呢，在这个礼拜学会呢，聆听，不论是来自自己的声音，或者是他人给予你的建议哦。 呃，会尊重跟聆听，在这个礼拜基本上呢，都可以呢，给你带来注意跟加分哦。还有在这个礼拜呢，也会有很多的贵人呢来协助你啊。所以在之前哈，比如说在上半个月，呃，会让你困扰的一些事项呢，也基本上呢会渐渐的就是解套，然后迎刃而解的状态。所以呢，属马的朋友呢，也可以呢。 放下了你的这个不安的情绪，在当中呢，也没有需要留意的天数哦。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于有利可图的一周，而这也意味的是呢，针对投资理财呢是非常适合的。那不管是你想要透过呃商务的部分的的开发，或者是业务的部分的一些重整呢。 都可以加把劲的去处理哦。那你会发现呢，在这个礼拜你会过得蛮多姿多彩的，而且呢也会得到很多很多的新的相关的资讯哦，在你的本页里面。那如果呢说你在这个礼拜呢是一帆风顺呢，还但我们还是呢有一件事情是要注意的。如果你是一直在外面跑外务。 那么你要注意你的信件啊，或者是说属于一些 paperwork 的这些事物呢，也要谨慎的在第一时间去做处理哦，不要前面做了，后面慢了半拍，那可能呢就没有达到一百分的效果，只有达到七八成的效果了。那么属羊的朋友呢，在这个礼拜留意的天数有一天是周六。下一个生肖是针对属猴子的朋友。 属猴子的朋友，在这个礼拜是属于需要适当调试的一周，而这也代表的是呢，有些事情呢，我们虽然可以在短时间内看到不错的成绩，但是针对中长计划的安排呢，其实他们是需要一些时间去慎重的去落实跟规划的。所以会建议属猴子的朋友，千万不要太过的投机哦，还有你的心态呢，不要就是。 太有得失心啊，或者是有得过且过这种状况，不然呢，你会让你这一阵子的这些努力呢，全部都会付之一炬哦。那又不要，呃，就是让自己呢陷入一些没有必要的冲突啊，或者是竞争啊。呃，我们可以在这个礼拜呢，试况哦，能躲就躲，能闪就闪哦。呃，因为在这个礼拜呢，去正面的去做一些决策啊，或是对决啊。 对你来讲的话，或是对这个事情哦，呃都没有太大的加分，反而会让这个关系呢更加的紧张。所以呢，在这个礼拜呢，就是适当的先调试一下你们的位置哈，然后再重新再去做一些 negotiation 哦，会是比较好的。那么在当中呢，属猴子的朋友要留意的天数，有一天是周一。下一个生肖是针对属鸡的朋友。 属鸡的朋友，在这个礼拜是属于需要学习厘清的一周哦。那他也会代表的是呢，在这个礼拜呢，我们要注意就是，呃，可能呢你在眼前呢会看到一些，比如说是属于短暂的一个利益，那也不要忘记，呃，要小小的去妥协哦。去，即便呢这个人你可能不是很欣赏，或是你不是很喜欢的他的，呃，这个。 做事的风格或是模式哦，但是呢，我们还是要去厘清这个利弊哦。那再来呢，也不要忘了去留意这个未来哈长远的一个发展性。呃，不管别人他们提供了怎么样的一些意见啊，或者是看法，呃，请你呢也要问一下自己哦，因为主观跟客观呢，还有呃广观的一些意见呢，其实都是蛮需要都去三方纳入考量的。那这样子才不会呢。 为了眼前的一些短暂的一些利益啊，或是财富，然后迷失了你最初的一些初心哦。所以呢，请属鸡的朋友呢，呃，在做事情或者是做决策方面，尤其是针对事业上的，也要好好的去问自己：你希望呢，它是达到什么样的东西哦，才不会呢中途就是可能改了你的途径哦。 那么，在这个礼拜，属鸡的朋友要留意天数，有一天是周二。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于不断示意的一周。而这个礼拜呢，要提醒你们呢，要留意自己的主观想法，还有别人的论点哦，是否有在同样的一个频率上面，嗯，不然就很容易会陷入一些比较不必要的一些冲突。 有些时候可能是因为你觉得很熟悉、很了解，那反而你就觉得没有必要去讲开。可是其实反而是这种时候呢，要放下很多的自以为是呢，呃，要示意把事情表达的清清楚楚的，才不会真的呢就是破了亿哦。那么在这个礼拜属狗的朋友呢，要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周日。 下一个生肖呢是属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于躲象牙塔的一周哦。一般呢，逢到躲象牙塔的时候呢，它也会意味的就是，呃，你会比较想要呢，花时间呢，就是去思考自己的事情哦。那么老师也会建议呢，这个时间点呢，最好呢是用来规划未来哦。 呃，不管看你要是怎么跟别人去做合作，或者是说你要舍弃哪些东西，呃，再来就是你想要突破些什么。因为躲在象牙塔的时候呢，通常会代表的是说你想要呃自己一个人去找一个出口，但是呢，这个时间呢不宜过长哦。呃，就算是一个礼拜有七天，我尽可能呢，就是这个时间点，如果可以减半的话呢。 就可以让你达到更多的一个效应在，因为当你想清楚的时候呢，你就可以知道要怎么样的去提升一些互互动或者是互惠的模式，那这样子也可以让你跟别人在合作上，不管是在工作上或者是在家庭里面呢，会更加的好。那么在这个礼拜要留意的天数，有一天是周四。 最后呢，我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。第三名是属老虎的朋友，第二名是属牛的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，请我们运用多一点的智慧跟感恩的心情在相处上，而且最重要的是呢，随着这个圣诞佳节以及跨年的日子呢。 越来越近哦，请不要忘了，至少要准备妥新年礼物或者是圣诞惊喜，那这样子可以让你们的这个感情呢升温，而且呢达到了这个呃有这种更甜蜜蜜的一个感觉哦。那么在这个礼拜呢，我们的开运植物呢是甜草，开运的矿石是雪花大理石，还有开运色是白色，因此呢也很适合针对。 比较寒冷地区的国家可以一起看看有没有赏雪的可能啊，或者是说多吃一些撒了甜霜的蛋糕，也可以让你们的感情运呢更加的开哦。以上是本周的生肖运势周报，我是金英老师。喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是下方的官网。 跟预约表格跟老师联系，我们下周再见喽，拜拜。